Vieni in gondoletta dove il sole si posa sul mare. Vien putea, il tempo vola quando il cielo si basa col mare. Senti cara estou venteseo sospirare ancora me fa vieni a cocco e avvisin de me tanti vasi mi te dar ancora sogna sussurrante parole d'amore. Fra i gerani in fior, col tuo sguardo in su, sei regina e splendi di più. Tante stelle in cielo, impissate vivo per te sotto il ponte dei sospiri mi sospiro me parde note stringe impisare partì dentro l'ombra in un sospiri, mi sospiro, me parte volar a San Marco che domando la grazia di starte vicino. te porto lontano dove il sole se tocca